my boy kwenye beat na inabidi na enjoy amani vipi mangai juu ikishika na piga zingine na fika kwake kanafika katika unapata na siri hapa ni ice juu kwenye sound Vifi Niko strap my G, nimejaza toolkit If you read it subscribe hapo ukipenda hii shit like